ulica Kordeckiego we Wrocławiu jest to taki łącznik pomiędzy Zagboby, Agdacjusza jeszcze niedawno było tutaj jakieś pole na którym było śmietnisko a teraz wybudowano kilka nowych domów jedne są jeszcze w stanie surowym drugie już zadaszone a wygląda to tak 21 września 2012 roku Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia